Սիրելի հետևորդներ, բարև ձեզ։ Այսօր մեր մոտ սկսում է ձունը, առաջի ձունը կարելի ասել։ Մենք այսօր ես մեր կարշոպներով դրված մոշերը պետք է տեղափոխենք ավելի տակ տեղ, քանի որ իրանց արմատները հողից դուրս են գտնվում գարշոկներում, նրանք շատ շուտ կարան ցրտահարվեն։ Դրա համար մենք պետքա տեղափոխենք ավելի տաք տեղ, ավելի տաք տեղ ասածը 0-ից միջև +5 աստիճան կարելի է այդ տեղում պահել, որովհետև իմ կարծիքով մինուսը ցանկալի չի։ Եվ դե, երբ որ մինուս է լինում, արդեն բաց է ինքը գարշոկներով է, բայց շուտ է սրտահարվում, հողի մեջ չի, ջահել ճղներ են իրանք։ Տեսնում եք, այս կարգավիճակում են գտնվում մեր մոշերի ճղները, ժամանակն է, որ տեղափոխենք արդեն իրանց համար ավելի ապահով ու տակտեղ, որ մենք կարողանանք ձմեռը անցկացնենք։ Սիրելի հետևորդներ։ Ընթացքում կտեղավորեմ նորից ցույց կտամ։ Վերջացրեցինք։ Չգիտեմ։ Հնարավորին չափով տեղավորեցի։ Տեսեք, դաժե դրան մոտ եմ մի քիչ թողե, որ շատ տաքել չլինի իրանց համար։ Սեք ինչ լավ են պահպանվել։ Այսքանով վերջ իմ սիրելի հետևորդներ։ Սերսյուն։